iba produciendo. de suena 2020 dislexia Buscando la manera de salir de acá No puedo más, no puedo más Buscando la manera de salir de acá No puedo más, no puedo más Buscando la manera de salir de acá No puedo más al espejo y aunque está entero Hoy me siento incompleto Sé que vos al principio de mí te enamoraste Pero yo lo hice Mil años tarde estaba muy asustado Me dolió mucho Lo que me había pasado Me acobardé Y no supe intentarlo estar a tu lado Por eso sigo buscándote, buscando la manera de salir de acá Y es que sigo en un bucle y esto me mata el ritmo Está deshecho, ya no encuentro a la querida esperanza Esta se alejó de la mano con tus cartas en la noche felicidad lloraba, me dijo al oído que a vos te extrañaba Buscando la manera de salir de aquí, no puedo más, no puedo más buscando la manera de salir de aquí No puedo más, no puedo más Buscando la manera de salir